And if you make me, this is me, this is me, this is me, this is if you see me making me kimin, me, this is me This is tá me liderando, liderando, que que Olha, tá pegando na cintura, na cintura, na cintura. Olha, tá pegando na cintura, na cintura, na cintura. Vamos, tu me tu me tu me kimin. tu me tu me Vamos lá lachê, vamos lá, já, já já, Com pé direito, com pé direito, com pé esquerdo, com pé esquerdo. Meta a cabeça, meta a cabeça. Do Mickey Mini tá estragar, tá arranjar. Tsunami! puta lidera, que lidera, que lidera. Olha, tá pegando na cintura, na cintura, na cintura. que lidera, que lidera, que lidera. Olha, tá pegando na cintura, na cintura, na cintura. Olha, tá pegando na cintura, na cintura, na cintura. Vamos, eh. tu Mickey mini, eh. tu Mickey mini, eh. tu Mickey mini. Lidera, tu Mickey mini, tu Mickey mini, tu me que lidera.